жолдасбаев марат дейді көрсетіңіз удостоверениеңізді не үшін тоқтаттыңыз соны маған айтып беріңіз енді <coughs> мен сендермен кірісейін енді мен апарып сіз бізбен кірісеміз деп мен заявление жазамын бізде қорқытпай ақ қойыңызшы бұны түсіруге мен арызданамын жоқ түсіріңіз түсіруге хақыңыз жоқ мен жеке оқыңыз оқыңыз түсірмей оқыңыз жолдасбаев мұрат рахатұлы рахатұлы дейді қоя тұр қоя тұр камераға түсір ғалеке мынандай жағдай болып тұр мына алтын орда постоянно тоқтатады да міне отыз жыл болды мына осылар қан ішіп кеткеніне мына заңды ма заңсыз ба маған айтып беріңіз артынан келіп тоқтатты қазір неге барамыз дейді не ана экспертизаға больницаға барамыз сіз ішіп алдыңыз дейді ішіп алдыңыз деген жоқпын ішкен сияқты мен подозреваю подозреваю қалай сонда сіз тәусіз ба не көшеде ол денсаулығы жоқ көшеде бәріміз арақ ішетіндей денсаулығы жоқ қараңыз жарайды ішпеді иә ішпеді дейді неге бұл кісі бас тартып тұр неге барудан сонда көшедегі бәрі нафат қызарып тұр бет әлпеті утомленное лицо понимаете первые признаки подозрения на опьянение какого либо понимаете біз содан кейін ғана бұл кісіге лейтенант бақытұлы кім келесі таныстырдым сізге көрсетсеңіз көрсетемін көрсетемін ол жағына нетпей ақ қойыңыз сіз жеті жүз сексен тоғызыншы баптың бірінші тармағын оқып қарасаңыз болады кітап сіздің алдыңызда тұр не найдет все сейчас другую машину забей у него выйдет страховка бар сізде жетінші айға дейін